有人。嗯。 Yeah! <laughs> 이거를 <laughs> 我家的门前有一头牛，喝牛尿尿尿尿。真的，真的。 哎呦我的妈！开始啊，开始啊，开始啊！ 你别笑！ <laughs> 金哥哥，要小的。大。大。